because I know Ugandan people, you don't know have dealt with the people them here. I know how security operates. I know how intelligence operates. I know how propaganda operates. I can make propaganda now. All of you quit Facebook and go back and you sleep home. And a video and the same by you. Singa bien endo kogera tibiteke wa mungkora. temuddamu kuwuliza ŋena kukola musiki wange ndabirira abaana bange nkungubagire maama wange nkole ebyange ndabire kitange ne baganda bange senga byeŋenda okwoga sibirumamu sina gwe ntya sagala onyumize gwolyanye oli ago mazigo ŋenda babuulira amazima i don't care ne bonsanga tombuuzanga tompanga ne lift ŋenda babuulira i don't like nonsense I don't like nonsense. We're a laughing stock in the world, the country called Uganda. Twaina singers in Kenya, they were standing with us. They're not standing with us. Twaina media houses, they were standing with us. They, they don't care anymore. Even There's no news you can make that can bring them to table. They're bless Russian and see what is happening. They, they, they, don't, they don't. However much you can talk, media houses, are Zagarao, zatunulira abantu nga bajenga mujinga mumanyi mulina envunza mu mitwe ne mu maguru wansi ne mu mbalakaso and you put a blame on Museven to be an oppressor. You are oppressing yourselves. Oppression lies within us because we are nicopops We lack cooperation. We live in, in denial. We live in disunity. bikozi buli afunawo ng'avimba ng'alowooza wannyo buli ayitawo ng'agamba bano tebansumbuwa ng'avimba nga yeerabidde nti buli woayitawo olina okudda emabegogabe information oleke ng'ozibudde amaaso ng'okoledde buli omu ekkubo oku kwe bayita okwagaliza buli omu naw vidiyo etandise mbabulya vidiyo yange eno senga nkera ku makya nendaba ekintu nga kyekimu temugenda kuddamu kulaba mc noman alwanyisa gavumenti ya museveni museveni si yandiisa museveni si yeyankuba obwavu museveni si yaŋŋana okumala okusoma museveni si yangulira engoye Museveni simubanja naye abantu bendi nabo tulwanyisa omusajja balakinga unity agamazima mugakkirize listen to me ngenda sooka mbabuli ebintu bino ndyoketandika obasomesa nali nkolaganyeeko na buli musirikale okuva ku ddaala eritandikirwako n'abaali bakoze ku bikolobero mu uganda mbamanyi nga tebakwatibwa nga teri yali akitegedde babiina ebikolobero byabwe era bali bulungi nali mbaddeko n'abakulu abasinga mu magye nga ndi mwana abwe mu nyumba waka nali ndirinzeeko okuviira eddala ku osi station osi cid mpaka ku osi prison nakola ebikolobero nembimanya nagagawala nabeera bulungi ne prisoni najiwumula nali nkozeko ne international lawyers abaali bawolereza ku jacob zuma ramaposa nelson mandela nga nkola mu ofisi emu nabo nali nkozeko mu kooti enkulu epretoria nga ni mutafusi wa mukooti omukyala akyasinza amaanyi mu ggwanga lino mu EFF mu Jabeti Diale yalina emyaka 18 nga mbera naye mu office ke nga yigo kolo bwa loya nafuka omulamuzi ne bam promoting nga nembera nazala abana nga ndi naye nagagawala nagula nga ndi naye paka kati Beti Diale I know the procedures I know how propaganda works I know how the law operates I know how the states governs their own people kati wetuja wane tusirika amanyo temuloza ndio kwa tuogera na mwe tuliringa na mwe tuliba siru ebimu tubimanyi netu egumya bwegumya ne tugamba tukiberemu tuliba na Uganda nabamu nebeyawula Sandike video abamu kuba well wishes abaagala okujja lumbuye mukomera wamune mikwano je n'abo abamu abeeyita balooya nga kwe kuli n'omukulu zaake bali mu kibuga ekimanyibwa eh, nga taki amini mu nsi emanyiddwa nga taki wabali istanbul i don't want to know because that is not my job to know my job is to sensitize and mobilize the people and teach the people how to demand for our brother fredi kajubilumbuye ave mitawana gyalimu naye nga bali bize online. They are fundraising, collecting the money to find ways how to pay the lawyers to proceed with the case. Omano omuto muto waffe pato avuddeyo n'apostinga n'akugamba temutawaana kuŋŋaanya ssente zonna ffe tetunagaba muntu yenna kuŋŋaanya ssente tunaba kukolawo omulimu Gona. so let me tell you something i'm not stupid mwena nzeri muntu mukuru pia nkola mbimanyi nzenina intelligence bikwata kulumbuye nasirise lwazake kubera take patoba avudde ku live era bankubidde simu akantu ako kajeewo patoka akoze simanyi gwakolera kajeewo nemugamba eh, ye afisa laye teye kajeewo nemugamba ye omwana nga mulunyangamba kajeewo lyayogera nonsense nemugamba layira ne mukama naye ate bakyali ku fundraising nagamba genda live kati fundraising giveeko now that is what we call disunit if you come live and start discrediting the lawyers who are collecting the money it means that you lack disunity you lack operation zake yagenza ettaki ngaalina okusinkana omwana wepato amutuuse wansi amumanye yaani ngaalina okusinkana bacoordinator bonna bamanye that we are working under zake he came from uganda to remove or to assist our brother They call it cooperation communication. Eze chukulaga ntipato tamanyi zake chaliko. Eze chukulaga pato tamanyi baloya chivaliko. Eze chukulaga ntipa baloya tebamanyi pato cha tambuza. Of which babadde balina okukwatagana ne noop coordinators within take nga mwemuli ne pato amanyi lumbuye akola ne lumbuye ne batula wansi what is next first of all weare discrediting yourselves pato has discredited honorable zake ne baloya lawyers have discredited pato naye nga amazima agaliwo gagano kambaabo abawulire tewali muntu yenna yakoze ku passport kuletera lumbu ye manya malala my friend take what i'm telling you stop propaganda kubanga muloza nti museveni mubi now you are propaganding ate nga mwekuba je come on people mwekuba je mujja kutisa omwana w'abandi nga mugamba bino mugamba biri abantu babuleo nayitemu come on temulowooza nti nza okusirika nti mukola live mwogera nnyo I know what I know, what you don't know. Shut the fuck up and follow the procedures. Follow the procedures. There is no country where you can kidnap someone who has a passport and that afrume. Lumbuye is already in the international media and the news. Frederica Jubi Lumbuye. Don't you have to mask on full. Come. Please, people, let me tell you. bali bafunye propaganda okusobola okutta gwe bagenda okutta n'okuyisa ebagala okuyisawo bamusaasanya ndi following that mtrese omusajja wa government minister mulamba asesena ngamba nomani omwana oyo omulabi abadde laivu nemugamba nakasooka okiggyewo ekyo nemugamba nti bakubabuli fundraising agenda okole laivu kati don't do that abasajja gye bali abagala lumbuyo kamala bali mu gavumenti abasirikale gye bali bakugaidinga nti awo oyogedde bubi toyinza kujja n'ogamba we are not collecting money nga zaaka ali kulaiva asonda ssente ofudde zaaka omubbi zaka afudde pato omulimba pato byayogera zaake si byakola zaake byakola pato si byayogera let's, let's be united tetwaga twefule ba championi nze ndi mp sogera na pato pato nze ndi pato sogera na zake please cooperate as ugandans mutule wansi nabagambe temuddamu kufulumya mawulire kuba temumanyi lumbuye gyali omuntu ayinza omanya lumbu gyali zaake muleke update nga the nation dam yatserese kati mwogera bino bajjo byayogera bagenda muleetera mukadeya kati bamutwala olwaleero kati what about if enkyatatuuka uganda what will you tell the people them singa abantu bagamba zaake patatuganya okuŋŋanya sente my little brother what are you gonna tell the people them disunity yababisa akalulu temugenda kafuna aa gwe bobi teera mu ntebe yo wootuddekola byokola finish am saying it loud and clear There's no Ugandan who are going to demand a change. They will keep on talking on social media. Bombo pusu all papa meku unkoma chigwe. Disunity. Kojo mugeza akubala ivalibu omu. Echoto chukubye chukubwa koja. Koja akubye akubye chukwe choto. Pata ze akubye chani nomani. Nomani akubye chapato. disunited nrm the very cooperative the united bajakola ekintu n'okisanga nga yisima akyogera same thing wake up mepeople emyatarase temumanyi propaganda There's no, there's no country that can reject the asylum. for a man who's all over the media, social media, that is wanted by the dictator. Uganda made one mistake to publicize Fred Rumbi in the, the newspaper that is unwanted. Politically. It's not a criminal, but politically. Take and ambi tekyasobola kuwaayo lumbuye donfakaranamesosef propaganda bamutaddemu sente ne kuma tv ntv kwaliku nps mubasobola omuza enkolagana uganda gyalina netake thes that no that nonsense wano waliwo abayekera bava muzambiki engeri gyenjogera portuguese nali ntuddeko nabo mucote was the interpreter in rustenberg betidyanangamba jange okola omulimu guguno manyi portuguese nemugamba nenabisoba nagamba jangu tubulidde omuntu agala portugese bana basigadde tebajja kukola bakyapa abawa obutuuze wano kubanga bakudda mozambiki baali battibwa wantebalina bibogerako baali bagwira nga tebalina mpapula nga bera rastembege gye bayite tabani tebalina mpapula bagamba mutuzayo bagenda tutta twava dda mubuyekera tukola byaffe batunoonya political eh, whatever affiliations bafuna mc ka section 96 ne babasa abakazi ba wano ne bafuna id kati bakola bakola mu mayini teri abanoonya eri tebaddayo nawano tebavaawo So how can you wake up in the morning and you tell people them that Mbaba rejecting the asylum seeker? Who's that one? Ngazaka kugamba we got a human rights lawyer. Ate kugamba the rejected asylum. the rejected asylum still you can appeal in the high court. it does not matter that is corrupt it does not matter what tell you again akuzalombo ya uganda kebakulya sente webereremo temtandika kuona na bintu muja kusomana wabendi nga muzunga wa mulinga bebasude mu buchupa muja gena mu, mu sagala tukoseru zungu runji nabagamba i hate theory knowledge thinking knowledge zake as address the nation take yakuk minister gundi eh, eh, eh. Eh, ambasada yakugambye nti omusajja bamukutte kituufu ambasada watake ng'agamba muwadda nku nyingi kituufu zaake n'akugamba gyali zaake n'akugamba tufunye looya owa oh, human rights organizations we are in process okusecuringa deportation yani now if you come out and address the people them it means that you are against each other this unity in the people of uganda kyekibalemesezza okujjayo obuwanguzi bwakyagulanyi kyekibalemesezza okujjayo obuwanguzi bwammwe kubanga buli omu ayagala okubeera mayinja gobuuza abayimbi bekampala bonna benatandika nabo ku myaka kumi nena okuyimba ebidongo mbuuzaayo omu amanyi mu uganda baga nti agali tumanyinga noman nze wembeera saagala mayinja mba nsirise kamiliyoni yokka ye muntu ampa amayinja nti yanjigiriza okuyimba yampa microfone yekka kamiliyoni akyogera ne kuledi akyogera nti noman yanfuula kyendi pozine shanks vividi nenze ntendo chogera mu bantu sagala mayinja chovula tuwanga de munsi tovimba sogera ku pato mulekera obusirusiru mutoko to pato don't talk to pato pato nze am addressing the people of uganda i'm not addressing the pato i'm not addressing anyone I might mention the names, but I'm addressing all of you because you'll be doing the very same mistake tomorrow morning. I'm not hiding from anybody. Not even Zake. Since I kugambu Zake sijamu ogerako. Obawo jino kusinkana close members. Ababa dene rumbu. Your friends. Friend them. Sit down with them. Address them that please guys. Nchimani muliku page ya rumbu ya mba tegera mba agaranyo. Na yete muda muku distributing ama uri ya musoka mtuleketu kwa gane lawyer. nabagambye buli kyemwogera the government listens to your information and realize that you lack information nebasobola okukola kyebagadde babateekamu ka propaganda katono nnyo zeno matoyinza kunjija wano ngwatadde mu bitambula bya mubiru james toyinza south africa yalibeera corrupt toyinza kuntwala nga sirimanyaga passport yange toyinza kunfulumya bwobanga ontwalanga misango you cannot take me from this country nga toyina passipoti yange entuufu nga sijikute mu ngalo if am aligal immigrant then i should go to home affairs south africa to charge me a case of overstaying this country nina okugenda erindera nkole obusibe bwa myezi mukaaga balioke basalewo okundipotinga yes or no senga lumbu yebamukwata essaawa munana nga tetumanyi yalibadde ali uganda n'olwabo mukwatane tumanya lumbuye is a public figure right now all over the medias there is no country that can be stupid to negotiate with uganda kubanga bakulimbalimba mbu balina endagaano mbu waliwo ebintu byattake museveni byalina obbawa bajja mutwala e uganda bamba puswall mukose ku bwongo thinking knowledge mujja kutisa omwana ng'onaayogera kino lyayogera kiri onayogera kino disunity awo museveni we yabakubira nti abeekamu kyabakkiriza tulumbe oluguudo ono ono owekawo empe nakubira bali nti owayi wali obusajja buteeze bulina emundu lack of cooperation lack of cooperation abasajja balina passport mukulu pato muto wange abasajja balina passport gye balese ekitegeeza gwe omanyi lumbuye waali ekitegeeza oyogera nabo nze noman sikimanyike tekaza ogera nabo ngate nze njogera n'abasajja abaali bawalumbuya information abamu besimanyi naye omumumanyi nakugamba ekyo kifu kino kifu temukyogera buli kyoleeta the government can take advantage of it nabagambye nayagadda nnyo zaake honareba nkumuwada nyingi simanyi nku nyingi They, they don't just post baganye byokupostinga because they look at the information they look at the proceedings nebafunamu ekyokukola mbagambye nrm bloggers nrm supporters they are very organized ono bagamba nti bobi yakwata omukazi okisanga waani wayisima okisanga wabajjo okisanga wakibaka kato ekyo kyebogerako olunaku lulamba tebagamba ate bobi omuyimbi aa baga bobi yakutta omukazi ekyo kyebasibako the holiday abasajja bakugambye nti zaake ye mwogezi tugenda kusonda sene zalumbuye ono akugambye temusonda sente yonna tetunaba kukkiriziganya gwenaani abantu bagambe nezaka mukubira simu nti muzee tosonda sena kukiriziganya youare discrediting one another called disunity within the people then nze nomani bwenkwa live nogenda eri nogikuba ate obeera omunzalawa obanga atalinaffe people are trusting honorable zacke right now as a final man to address the nation So if he's trying to mobilize and sensitize and fundraise to secure our brother, you as an individual, you come out to address the nation and you tell the people them, it's a lie. We are not yet ready. We have not yet decided. It means Zaka is trying to collect money from the people them Where have you got the information that people have, uh, uh, have already organized the passport? You don't need to go to Uganda to organize a passport. A passport can be organized within the country because there is an embassy of Uganda. The embassy has empty booklets where they can just put your photo and your name. But remember, Lumbuya has fingerprints in Turkey. Tucker confirmed that they charged Lumbuya crimes of overstaying the country. Did he go to court for overstaying the, in the country? Did he receive any trial in Turkey? He can't. No, no, no. Look up wise them. People them. Yes, yes. Let's be honest. You are addressing millions of Ugandans, 45 million people there. They want to know what is happening with Lumbuye. The government knows what is happening. You don't know what is happening, but you're just addressing people there. We have brothers and sisters listening to you. Anything you say, the government takes advantage of it. It's better you remain silent to protect yourself from accusations. People might turn against you because you said something that they've realized that it has, doesn't happen or it hasn't been so. Lack of communication, cooperation, unity. You cannot remove a dictator, my citizen. South Africa united. Free Jacob Zuma, they'll ban the whole city, they'll ban the whole country because they cooperate, they communicate, they understand each other, they believe in one another. That is the spirit of the African people, which is lacking within the people of Uganda, Mieterese. the only way to demand Fred Lumbuye is to encourage, to mobilize, to motivate, motivate the people, advise the people. Go on Twitter. Don't write many things. Use the hashtag Free Rumbuye and then put Take. We are aware that you kidnapped our brother, our political uh, analyst, our political activist, our political brother, whatsoever. Please, we demand then take a call at human rights eh, UHR what what what what at this and that and that and that simple like that the world has used Twitter to mobilize and sensitize and demand win battles stop wars remove dictators fundraising via social media if you go into a good use of it The government cannot come out and announce kakatukoze passport mpya we are going to deport him omanyaga gundi. How? Ngoba Zake has not yet posted about it. Let Zake come out and post about it then. It's okay. But don't mislead the people, my little brother. Please try to understand that the people are very frustrated, are depressed. Their brothers and sisters, fathers and mothers, friends, friends, who are still demanding the whereabouts of our brother Rumbuyi. If you address them, address them in the way that you are giving them a legitimized information, genuine information. However much we hate Museveni, however much we hate NRM, they have known said that they're going to organize new passports or new names for Lumbuya Fred. Lumbuya Fred is known as Lumbuya Fred in Turkey. And the government of, of Turkey, they are aware that in their custody, they have a man from Uganda, a political activist who's wanted by Uganda. It's not something easy that Uganda will come with a different passport to come and deport the man. Wanchawa, wanchawa. I speak my mind. Zabaka sina musango gwa bubi munsi. Obubi gwe nina mpozi nga nemi haka kumine na kumine tanaona bango bumyu. Ngambu agala nyo. oliyampa egaali ye nenga nengisinga mu matatu oliyampa omutundira obutanda bw'abaana nembutunda nemwako bitaano balukaaga endala nenzirya bwe buyite obugezigezi obwo omuyita obubbi bwe bugezigezi people in turkey should be united ugandans in turkey should be cooperative so that they can release the very same information that people need to know zake bafulumya ati keno ngana we mgana pata pato fulumyeno pato bafulumya eno nga nawe aleetako mulala because we are not all in the same country but we are all in the same cause mwebereremu tuyinza kugamba bantu nti fundraising tetugikiriziganyizaako teriyo nga omusajja owekitiibwa zaake bamutimbye nti agenda kubeera ku fundraising kitegeeza zaake agenze kukola ssente akantu ako zaake bakala bayinza okukyawa n'okufa obufina obulamu bwe ate nga oli mutuufu nnyo toli mukyamu okyogera they failed to communicate with you they distanted themselves they're busy distanting themselves from you kubanga bo mulimu baloya mulimu bani no we are all equal no matter how much money you have our richness is life it's not about material things we should respect love one another it doesn't matter how old are you how rich you are your richness is just in material things that can get finished tomorrow kakati zaka agena kuvaya kugambe nti uh, we have proceeded on to, uh, to, to, to, to submit our uh, application to the court of law um, our lawyer is a turkish lawyer we have spoken to, uh, uh, to him and then he has advised that we need to make sure that uh, we put the money together uh, 2000 us dollars and uh, must be in place and uh, at least we have given him a deposit and we hope to hear from him tomorrow uh, lumio fred is safe he's in the hands of the police that is it kakati gwawe baba badagenda okuba live okugamba nti enkya bamutwala bamuleetedde passport endala awo ate zaaka abeera akukubye naye nga nze mbadivisinga nti buli information gyokozesa gavumenti egitunulamu gavumenti yeggwa omuntu balina abantu abaasoma balina abantu abamanyi propaganda balina abantu abasobola okukusiriwaza nze noman nina gwe nyinza okukubira kati esimu nemugamba lumbu yafudde noman nemala nkyogere okisanga ensi yonna walayi ne tata walumbu yakaba nga noman nze nkyogedde ne kati watya nga zaaka afuddeyo nagamba noman mulalu how will you trust me again we need to communicate zaka ena ngamba noman lumbu yafudde nange nedoka nkyogera kubanga yali eri newate nenkyogera nti lumbu yafudde zakenakera nagamba bana nomani mulalu oyo omwana anywe omwenge anywe enjayi anywe encwiri How will I look at you? tolina ngegyogamba nti katwalio getufunye balese passport mubagala omutwalira bani aba bagirese abakubulidde yali badagamba nti lumbu yali wali ku polisi yawali bayitawo gokyalya kyamira ku street bagiyita nakinga bwovaako bwoti short left bayitawa bombokrat katawali station bagiyita 172 waali simple like that naye olinga tasobodde kukubulya lumbu yewalinaga abalese passport bakoze bati propaganda nkunyonyo de teri muntu nsigwe kimange mutimira mu manya malala ngato muntu already is already in the international medias lumbi bagenda mwamba za kakokoro taketeso achikabe teri techali mafia wataka ina lumbuye polisi yataka ina lumbuye techali mafia muina Senga mafia ya muina, senga lumbi yali munsozi wa mkumide munsozi na ne police gamba we are still searching for him. Government ya take yali kubunkenke just because they have not yet responded to you. Temutegera chiri wabali kubunkenke bebu za banango no gai chichi. Nga munene. What is happening with this guy? Because he's already publicized. It's all over the news that the man is wanted by a dictator. And Uganda has a very bad reputation of violating human rights, murder and torture, killing the opposition supporters and the political leaders of the opposition. There's no one who's going to bring with what? With the mask. putting someone on the plane because the ma mafia is like, like they put Fred Kajubirumbuye all over the news. Eh? Political activists in UK they're tweeting about Rumbuye. In America they talk about Rumbuye. Newspapers Rumbuye. Then you, you bring a passport of Norman Motebi. You're, you're, you're, you're taking uh, uh, Norman in Chagocharia. You're taking Rumbuye to Uganda. Are you taking uh, peanuts? Are you are you going to, to pack stompies of cigarettes? Let's be realistic. We should be able to call A A, not A B. If it's B, is B. If you are told something by someone, don't get emotional. Don't get angry. Sit back and revise yourself. You come to realize that indeed you are wrong. But being wrong, we are not blaming you. We are advising you. Whoever it is. sigendi patako ze bubi wabulanze mbuleminga patone group ya honorable zake for having this unity patali kubirala nnyo taina nkolagana na zake ne zake alikubirala nnyo tamanyi ndi patagenda live kuba zake kyamutute kunalumbuye ate muto wange pato mweraliikirivu nnyo kubalumbuye muganda we mukwano gwe best friend kakati if these people are not communicating with him alabanga bamusudde omulabanga alala yaba ino ba information jafunye do you understand patos not wrong but we are correcting him That's why when you are arrested, you always have uh, you have options. It's either you remain silent because anything you say might or can be used against you at any time, at any day. It's either you make a statement with the investigations officer or you make a statement with your lawyer or you give the statement in the court of law. Simple like that. Dr. Malinga, big up on yourself. Do you understand? Let's be realistic. You cannot be contradicting yourselves and you think that you can fight the dictator's propaganda. We should stick to one thing. Nabagambia, when I come live, I come to educate. I don't come here to provide you news about our brother. Until when I've received a statement from Honorable Zake and the lawyer who's behind the case. without a lawyer, without Mwadan Kunyinji, without Honorable Zake, I will not provide you, I will not and I will never provide you an information concerning Fred Rumbiekajubi. Only if the state operators in Uganda, one of them has provided me with some little bit of information from those I trust. corporate. You must communicate. Zembabuli dobuli obuzibobuli wo. Sino sichiruma mu. Pata akolo mlimu nene, neba zake wa musude. Kwa pata abada ino kuwera one of the speakers on that Zoom, Zoom whatsoever, Zoom fundraising. Yes, he has done a great job. He's a young man who's been moving up and down. nina uongo if indeed oyagaliza lumbuyo okuvayo nga totegera byenjogera genda olabe post ya, ya, ya pato olabe ne honorable zake kyebakola they are fundraising money and pato says no don't give out the money the honorable to a lawyer there is a woman who she's a lawyer There is a woman who has said on the fundraising meeting, on Zoom meeting, that I've spoken to the lawyer. She wants, the lawyer wants, is it 20K? Or 20, I don't know, 20, US dollars or 15,000 US dollars, something like that. And because we have someone who is going to pay for us 10K, so we need to fundraise and get the balance. And the lawyer said this and that and that and that. And then we brothers, we come out, we say, no, don't give out any money. We are not ready to fundraise. I'm not against Pato. Don't say, I, what, has done nothing to me. He's not a bad guy. I'm addressing anybody, even Honorable Zake. That's why I said, Zake, ye distant in the chi, omwana abera nerumbu ye, omwana ayari badi na yagalo kubera mchintu, asawo kuyamba muganda we, amanyafu na information. Na yeba mwe distant in the bobali mbilala, ne hoteli jebali jazimanyi arabika. It's a painful situation of whereby is not involved in that kind of a situation. Muntegera. Oli aina page ya rumbuye. Oli ya e Muganda ya wadeba tesa. Just saw me continue. I'm coming tomorrow. Okay, come today. Bako gana. Mana muta tambu do musana gumo oche zale. Semi ni muja azunze. Ategbe muze. Muku watakai never lawyer. He doesn't know nothing. He also needs information to provide to the people. But. The man is excluded. I'm being honest. Zeni musa jali very intelligent. And I'm not afraid to to deliver my message, my opinions to each and everybody. You love me, don't love me, go fuck yourself. Tati to be bad demo. Bobby ya jawan. Ngaba galoku basent. Mabuza Bobby aluwa. Bobby ambuza kusimu aluwa. Banuwa ngambate Bobby agenze ku TV. Hata agenze no. bamaliriza byekubye message ma mwabba sente mwabba ma mwabba but senga nali musenga baga no man yabba sente they are fighting one another now i was not there <laughs> you know what i'm talking about hypocrisy disunity rumor mongering self-hate within the people from uganda you cannot remove a dictator. Until when you learn to communicate, until when you learn to cooperate, until when you learn to keep secrets. mm <laughs> -hmm. omubi ayinza okugenda ettaki abantu abakuba live everyday ne batabawa vip taaga nabagamba nti kakati bobi tayagala bantu bangi abadde alonzeemu abantu musanvu nga ne bobi talina kyamanyi self hate bekuba enkokola one by one im telling you you cannot fight a war like that when museven went to war i know everything about the war museven never discriminated nobody never undermined nobody he fought with them until the day they conquered and started sharing what they're sharing. Those who were eliminated, they never listened to him. He was so afraid of them because of his greed. We are in one cause. mwenjagala mungambe nti Norman yazana tugamba lumbu ye mulwadde nyo mungambo bana babulide ke nze lumbu ye manyi jali simanyi but the only information i receive is that lumbu ye safe that is the only thing that i can tell you is safe I cannot tell you about the lawyer until when Honorable Zaka has given me the information or when he has posted the information. I don't know. I am excluded because I'm not there. Do you understand? Nse manye chili kupato. I know. This is my small child, my small boy. I know. Manye chili wo. Lack of communication. Atenga patali close nyone ani. Neru umbuye. Neru umbuye. ino okubeera nga updated lumbu ye safe twogedde ne looya wuuno tukole bwe tuti data ndata ndata ndata amanye but for security purposes honorable zake cannot go around updating people them afadhali akubira bobi na amuganti president na information jenina ate ne zake talina mutawaana the coordinators in turkey the very jealous to introduce pato gugamba zaako omusajja wuuno to updating ah. because anytime from now he'll be going live on facebook to address the nation ngoza bobi wajja wano nesimulaba tekinnuma soka neneebuuza yi bobi najja natankubirira kataga nomani wange aluwa nalwokuba ndi muntu mukulu tebikyandya naye waliyo oli nga bimulya bo bitandaba atya bamugambye eki yajja wano nebankubako amawulire mbuno nabadde nabuse airport nengwa mu bbanga nenkubasama se polisi nengoba ngaenoonya ngenda kutta bobi wine because they knew I was going to mention the amount of money that they took from the people they me atelese ebyo mbimanyi byonna nasirika sina gwendia niko jango ine nyonde yenkana gwenda nse nomani ganja eh eh na no ah, no me i don't don't i'm very easy people nze ne muntu ali very easy nyombaleka mwena ne mbaleka ne mukola bye mukola buti balaba ndi easy le lemba ntambula nenkana nga kati gwenti ndi mafia ni mubi byonna mbiraba ne mbireka bazanyazanya mbiraba so ugandans you must unite if you want to demand the victory nabagambye mugenda kudda eno banange pasipooti akati bamutwala ngaomusajja ali ku nyonyi kubanga kiri bakiyisizawo nekibagira kiti amatu nabagambye uganda does not owe us anything museven does not owe us rumbuye taki owe us rumbuye and taki we keep on demanding on twitter taki will come out and address the world muli bafu nze bwabba ssente y'omuntu njija kulaivu nenkyogera nti wabba ssente sina gwe ntya era nkugambira ozayo ssente z'omukazi bwati zabanja omukazi yankubidde essimu wamugjako ssente nti ogenda kukola bino zimuddize kubanga bwojjako omuntu omu ssente nezibula nezitatuuka gye zirina okgenda omuntu oyo ate aba atwonoona ffenna abantu bangi balekerawo okufundraisingira people power bikozi bagibwako sente bumenyi bwamateeka mubulimba mubukuusa propaganda bwetuzanye batusibagala abo bantu tamanyi kazanyo tomanyi propaganda gwe bakozesa what you have to do it to fight their propaganda ng'olwanyisa mazima okuba propaganda wabe kyova alumbu yabakubye ne batuuka nomunoonya ne singa ali azanyira mu propaganda wabwe singa aa baligambye oyo mumuleketa alina mutawaana mumuveeko honorable zake erinya lye libadde ku fundraising zoom meeting amanya gabaloya gabaddeko tebayinza kukola zoom meeting nga yakisiru wabula mbagambye nti pato bamufudde bisatu ekyo ekintu kibi nnyo okufuula omuntu ebisatu kitegeeza ne bwe tuba twambadde engula abamugenda basosola mugenda ne muziika emirambo nga mwagala entebe bwe mwala okutuuka mu ntebe ne mulekerawo okuziika abafu muweereza amabaluwa nali mbirabyeko nze nina gwe nti okukyogera am being honest bagambye walukagaji yaziika nga akyasobola okugendayo kati ali bize yalina okutukiriza emirimu gy'abantu gye bamutuma bwoba ofuna sente oba kyakkiriza enkuba ekutonyeko lwaki oba togula emmotoka lwaki oba toyita uba lwaki oba togula ambuleera sikolerera kunjagala nabagamba nze nomani nina erinnya nebolibuuzani nti nombaga noman tumumanyi eryange saalikolera ku facebook nakuba ebidongo from 12 years nga ndina frigo band ku stage nga mwemuli baana mato muyonka nga ne banyamwe basasula okulaba nga nze ndi vip naberako ne fire lutaamu gwemwasoma mumawulire gwemwawulirako nga ndene nga ndi naye muyita daddi nga yangulira empuuta kabalagala bafredi kigozi paulo serumagabandpaulo kafero So I don't need anything in life. All I need is happiness. I want to see everybody happy. Njagala nyo buli omu ayigire ku manu ne tweyigireko kyova mbavuma mupama ku Osango no sima kutoye nuji no n'ogizimba nga noma nomani ayogedde ku Kwa tuwe agala nchale wa mwenga mupama ku Osango no gula tishu lwe wa ewammwe nojja ebikookooma mwenyumba. Kupanga na nayogera ku bikookooma senga bobby oba kaneda senga edi mutwe azukuka kumacha nagamba tusondera nuwa mutwe sente za nyumba emitwalo abiri mu musanvu nze ne mpostinga ne mpaka bana ebyokusondera nuwa mutwe mbiveeko tetunamanyani agenda kukwata sente zino edi mutwe mba muyisa omubbi mba muyisa omuyaye mba muyisa omufere mba muswazza mu bantu mba ndaze obutakwatagana so nga te edi mutwe yalibaddaŋŋamba nti nomani mwana nuwa mtu weta kaseleze nyumba tumuyambe uchari umkunganize kusete mwana tumobelelewo omwana walu mbuye weyafa teyakola kola hivu ya kufa ya gamba nze nomani kunganize mwana nge sento ngambile naba ntulagene banzi kileko takola ngako kola hivu ya chigamba nze kusimo mwana wanga afude iya ingecho sobolo kola ngena kuwa nenamba esimu kubateka nemba wane namba esimu ya jimba bwe tutyo bwe tukola pato talina buzibu mbabuulidde obuzibu buva mu disunity omuntu ng'ali mu struggle yateekayo feesi ye ng'akeera kumakya nayogerera eggwanga uganda museveni n'amunoonya oba olina omulaba maako obuntu nti mukulu pato yani abadde ku pegi ya lumbu yeyoono muzeeyi kyetuteeseza tufunye balooya twagala ensonga zino tuzikuume nga zakyama bwebatuba titugambye genda live kubako kya dressinga toyogera ku lumbuye olwensonga for security purposes these people monitoring our movements and our proceedings Muntegera. Oina chukora, mubere ba mazima. Zena kubira coordinator wano kamya. Ne mugamba Bobby agenze take. Ne wajja wano. Sige na kujaba no nyakumpa VIP ya mujibunje yange mujwandike ateka kati ya manyimu zei na batulira. I don't keep quiet. ensi tejja kumanya kyeweetaaga nga weekwekerera yogera amazima nabagamba sinoonya muntu ate nze sigenda mu strike kubanga abo bonna bagenda mu strike there is no prime target i am the prime target abo bonna maziwalala bagenda mu strike bakola byabwe nze ayogera gwe nebogera nowuba emikolo museveni talina kyakwagaza ayagala nze amwogerera obubi kakati ate ontwale mu bantu nkubekerere era nagendayo naye bakimanyi ti nagendayo na bugumu nagenda na security ninga lwaki nti amanya security gwapostinga bantu balina kye bakwagaza bakakwata bameka baagala gwayogera gwabalemesa entebe baagala bobi zinabagamba nze sekwekerera muntu gyemwagala okulimbira abantu mubeere bulungi nze noma nibabuli amazima kanfe obwavu gwekyoyagala okwogera ofune folowing nze nkyogera bwogezi omuntu ategeere nze nkugamba nti wano nazina entulubiru nawali nazina entulubiru wanazala wananazala nkikubuulya because you must know tekimbonyabonya mu nsi be baana be nagenda nzaalazaala naawe okimanyi nti okuzaalazala kibi oli wakubuuza omutwalo wagujja mugambe nagenda mu kirombe nensima amatafaali saagala omulimbe limbe nagenda ke london yewe natuka e london nafuna omulimu awo musacute e london waliwo organization emu yali abazungu uh, ah, i used to earn about uh, ah, 7.5 pounds waliwo kuba buloka mu kirombe yogera nti nali nsima buloka mu kirombe jukira twafuna kwa gene somalia netuba tubba noli bakamuleetera akafunemu naye nga nze de patosi si mukyamu naye pata alina obuzibu is not informed ate drone zo syndical information mumanyi nti bayinza kuwa bayinza okuwa nobya nili information n'agimpa nga tategedde obutanwa nga nfu najimpa mu kutya okungi nange obutaginoonyerezaako nga sina gwe communicatinga naye neŋŋenda njigaba mu bukyamu negenda etusanyawo ffenna ekyo mukimanye naye nga bamekanga sure nti omuntu awa nubian information ali genuine muntu wa nubian lee bakwata sidi Niba kwata wizo manizo. Na kubira Nubian Lee. Na mga mwana. E, Kankubire kwa luka meeting ketuwa demu kaba imbi wasale. Na ye waduwa kasirika na katubide kolumbi. Bamu leta lerechiro. Na ye bamu sibie mchukutia. E, bamu tusa lerechiro. Nubian inajimpa mbutanwa. Kubanga ajimu wade. Mtu wali close. Mtu wali close. kikatiba katiba ke bazannya kiva nti lumbuye bamumanya kubanga basindika abantu abali close kati patato munenya tulina mutereeza awo tokubawo jjajja lekerawo lekera lekerawo muwadanku nyingi 못하게 돼. 뭐 해야 돼? 저번에 너만이 나와서 fundraising. 뭐 말하면 이제 다 대화 놓고 페이지 양에. 말해서 코핑가 링크 이제 제가 요 만나는 무지라 방안이. 이제 스피트 가요. 파카 when they have contacted me. 나만가 또 와이카 포스터 카카 농가 구아냐 캄파. 니 zagune gundi ndi wanotule naona labo zake tubadiluke ngarange ngateka yo tompa byakisususe fundraising tomala gampanze nabibuuka omuvuka ali wano muamerica ngaayagala ba mpa kawempi bamuyitangani oyo nga ayagala kuvuganya segirinya yancawo omwana yali eyo takesimayo wa dubai nankubira akati naguza etiketi ate ono nemuwatikeseriza tiketi ate yanzibye wololo wololo nembuuza ate omwana omubba otya oline muteka ku pressure kwa kananga ticket ajiguze bamujanga musa cho yikubaita musa cho atoka kananga musa cha achayenze focho kuchawa kana kama ogeda kubanga za kana kambu ya mazima eroka kananga musa kiriza center zina focho kunga damu kulu noma ne mwana yote yategele chitwa mugambi ati ya chawans that's a idiotic brains of the ugandans Ola ngambi wa muba sente mu America ngwa tuli dulacho nyigira ngamanti noma ni mwana eh, omuntu oyo naye bananga ne da twamujja ko mbulira mu katono nkitegeere nze mwene struggle sifunangayo kikumi neki sikyegomba you cannot give me money nze nomani siberawo na sente mberawo na bulamu bwa katonda bweyampa nabagamba omuntu ayampako sente dola lunana wamugulirako konzungu nakati munoonya nzimuwe because ive got money okumuwa 800 dollars simumanyi naye naita manyi ne simu najibu naita taina simu obaba amusiba mu byakape simanyi oye kaira bado era mpade ku send omuchala ali kunandaba yampa yondo nga just bono one man no muchalo mwali mu America yanguliranga nanga manywa yo kumwenge nyo kusigala nampa dola bitano dola bisatu nganze na siza chagulanyi siza kumulimba lima mchagulanya gena gula mundu siza kumulimba lima mchagulanya gena gula combat za maje siku mulimba lima mbu ebyo sibikola era siberangako mu meeting ya people power yonna mu nsi muno ngekuŋŋanya sente wane south africa ebyo nabigaana sigenda mu fundraising sibera mu ki because i know ugandans are hypocrites omuntu ayitibwa muganda nga yogalimi luganda those are the majority in this struggle they lack communication they lack unity We are lacking self-love. Gwambuli blogger wa NRA akola akola akola live fa fa fa. Ne wankuba de baba goba basobola zi postinga ne zibeerayo. Ne bagamba noma ni jintereyo gundi jintereyo. Ne bazimuterayo bameka bolaba. Era bosanga isima bagabe chayogerako bajjo chabera yogerako achibaka katu chabera yogerako buli omu chabera ko. Bajo, chabela, mwemwayawukana buli omu ayagala following kapegi kajule abantu kapegi kajule nabagamba teri munauganda ayinza kukola sente ku facebook tebakulyanga sente that brain is not there teri munauganda nabagamba munauganda gwenakalaba amanye okuyiya sente epasi ku social media owokubiri kati palaso yamwegaseeko abamanye okuyiya sente ku social media mpozi netikyampamire ŋenda bateerayo abaagala okuteesa buli omu oyinza okumpabula musigana njagala abantu aba bataano ne kasooka enjogera ekigambo kino nga mmaliriza ensonga zaalumbuye muzirekere honarebo zaake muzirekere balooya don't update a, eh, the nation when you don't know anything ensonga zaalumbuye muzirekere honarebo zaake muzirekere muwadanku nyingi muzirekere zaake balooya baali nabo abasigadde tukkirize tuli babisaati fena tulize information wabula senga ofunaka information nga kale kakali very crucio nnyo oyinza okujja n'okatangaazaamu nenjagala tubere organized sagala muntu yenna kabereko gyomugezi ngaojoyogera ku lumbuye toli ttake tolina kyomanyi njagala ojjenga okuba ebiri ku tv za uganda kati ebitambula kuba lumbuye gwe mulimu gwe gwabadde akola kati we must replace him okuadressinga abantu that is propaganda that is wrong it is a lie kati eri honorable zake ngaatw apudetinga lumbuye agenda mu kooti lumbuye kino mwadanku nyingi kino awo tujja kuba tulina information gye tuwa abantu wenansubuga fred longamambo ate nange ndi muganda bagaba muganda takola nsobi owai bwembera muganda nti abaganda bakola nsobi oli mulalwani ata mutesa nakyo tetukyogerako taliye kampanta cakala yali mucyoli yalimalaga munyarwanda ata mutesa ebyo sibikola nze sekubira abaganda tuli babi tuyina enkwe twegeya twewalana twagala nnyo okuyitawo netuvimba netwerabira bannaffe ekyo nkiddamu tuli bankwe tuli babinyo tuli balimba tuli bakumpanya tuli babbi tuli balyake abaganda ebatunda ettaka lya buganda baliguza abanyarwanda bomba pursuits interest ani ayekera bobi ani agamba omunyarwanda ayekera bobi ani akugamba omunyankola ayekera bobi ani agamba omusoga ayekera bobi ani akugambye nti omucyoro ayekera bobi ani alemesiza bobi entebe baganda the baganda people adem yaterese abaganda muli babbi muli bankwe omuganda akola radio station naye mpolayi nga omunyankole kubanga atya muganda munne omunyankole akola edduuka nateeka munyankole munne omunyarwanda akola radio nateekako banyarwanda banne abaganda mukola radio nemuleeta abantu bebbali omuganda akola faamu nateekako omunyarwanda alunde nte ng'omwana w'omuganda munne ali wali abaganda muwa famire zammwe obutwa bafe mugende mubba ettaka nemugenda ku malaalo nemuziikayo ettaka musobole okutwala ebyobugagga nemuteekayo eddagala mu malaalo mugenda kubasaba abaganda mutwale eddagala egganda ku malaalo mugende mubba amataka temwagala muzimu gudde gwogere abaganda tewali munyalwanda aganja ebabi kutula mu ntebe tewali munyankole abaganda people them yaterese bebasiri wazabaganda okulwanirira obuwanguzi bwabwe nebabagamba mufukasinge kubwakabaka pusut yaterese anigwetyawanobagamba nze amazima mulowooza sibirabo olwokubyogera bakugambye wali omunyankola anonya lumbuye bakuba bali omunyalwandi yagezi okukwata lumbuye abaganda bebakibaddemu era baganda what i talking about ngaoli muganda tayogera bwoto bumbaavu nzeefiira ku mazima muntawe nagenda nempasa abanyarwanda bendiba nkoya aba south africa mubeere ku mazima goze omukulembeze wamwe tabimanyi bobi yayimba luyimba kino nga yekokola omuwale yamulimbalimba manaye wancawa mwalakyoyo yayimba kyomuwala womugundi namusanga asimaye kukinga ali nyimba manye bwongo bwesibye kati yani bobi yayimba nagenda nafuna babi babi azadde abaana ali mubufumbo tamwe kukolanga kayimba kyako yayimba naye nene wankyawa kayimba kyako mukanjukize malundyo kababuli mboze tufu i don't know the numbers i'm talking in general mugaba obutwa ne mutta abantu mutta babika byammwe ekyo tekiri mu banyarwanda tekiri mu banyankole ihave been with them i know them i know theyare bad and good mwe mulemeseza kyagulanye ntebe abaganda beddire emamba nvubu ŋŋonge era abaganda bakola propaganda kakati kyagulanye atimbyeyo lumbuye abadde nga amuwagira okulumba obuganda bwaffe eh, ekitegeza activist abadde nga amuwagira mwamba dinsereko yeyita kisi muganda mwamuja muyita sima mutanzania mochi muganda si akugamba nti nti lumbu yezino nti activist si muganda mwaname wala byako munyarwanda akana mu lumbu yezino nti an activist ama webalino specioza specioza wanchawa nanani namingani nanyai na specioza alimuchi sipe wanchawa nafuna babi babi muganda gomusinga okulima gomusinga okuyonjabako okunaza abaana omuganda agwana kuwasa mulugwala omulugwala nawasa omuganda omucyoli agwana kuwasa munyolo omunyolo nawasa omucyoli intermarages abaana basajja bali bagezi tekitegeeza olwokubanga nzadde abaana lwetungambeko nti abaana bange bamalaayo era kwetungamba nti muwala wo maama nga ajenda nyonjaka nti owayinza oyo omwana yansobera omwana yandeetera omusajja asooka mu nnaku bbiri nandaga akalenzi mu nnaku satu nandaga akalala ayina abasajja nga bana nze nomani bwe nti bwenkuddamu eh, mbolokuba nazaala omwana kati ebamugambako ntabuke nedda era ewange bwegambako nkubuuli amaza nti omwana oyo omulaba byogedde byona bituufu njakwogera naye Uye muzadde. E muli baganda temukuba baganda banna muli balalu. Chagula nitaba manyi. Tabaraba. Toba uliranga bewera. Na marafu geno Uganda tudda munsiko. Na marafu geno Uganda watufira. Na Uganda watufira. ife twalwanira emirembe namala jjabwe tukoa bati oyo omuyaya anywa enjaga oyo omwana musirusiru awoza abanyalwanda amanyi tetwava amanyi kujajjaffe olololo ayogera ki eh, oh, oh, yawendula abantu bavuma obwakabaka erererere eh, akati akalavuga akojakabaka baffe olololo oh, mama nyabo nze najja museveni kwenfiira era wololo baganda genda mu america omuganda yakuwendulya omusirikale tolina mpapula genda ebungereza omuganda omusanga akubyerandiroodi akaama nga baoli omuby ennyo genda opangisa omuzigo oleke mukazi wo ku muzigo neibawo omuganda yagenda omwebakako amugambe nga baoli omwenzi oli malaya okola ki bakutabulira amaka teri munyarwanda ave najya mu heka kati ngo nori yawo no dumuri no yira ngo gaji ngana cingana he ba ngana ngana zivere si tubaza ngana tali na budogo te bayina budogo abaganda badira ba mataka kwero siku byalo baganda ero basanga badiringa mu poloti baba poloti yo mugenzi bajitunze babye taka lya bana balitunze ogenda kubukojja ogenda kubujajja bago babana mu kikalu wattaka ne omuyita abagagga babbi battaka Gwembuli ya banyarwanda batana bakira kumachana wakola live video nga baga mati. Hey, eh, Bobby Wine cannot be a president of Uganda. We want to tell you this. Era baganda. Mamuzanyire ku Museveni mwe. Museveni ya lwani lile enseno. Museveni ya taso wuyekera mu gwanga. Mulukumu mulwendana na mwebeleje mumanyi chaliwo. Olaba koheni oyo yageza ku kwesimba mu Buganda. Na abole makatolu mbuye yanesimba ku Buganda. Wololo chokapa makunkoma mupangisa. Emyaka agabiri. hakunyumiza Cohen. genda ononye abaganda balina office olagere empapula nti oli musawo abalina amakiriniki nti nze nakitto gloria saba mulimu ojaka sanga muli akasajja kaganda kakibalama kakola eddwaliro kakutuna kati wangi muwala ogamba otya tetuna mirimu wano abasawo bajjula abasawo batendeke nnyo nnyo nnyo batawo baffe tulina abasawo makumi ana batendeke nnyo eh, eh, eh, bambi naye nga gezaako olunaku oluddako genda osinkane kabira endala omugeti am looking for the job ajja kudda mulungi okay you can leave me with your cv do you have a cv okay do you have a cellphone number yeah, put here i'll call you I, I, I will, I'll speak to my manager we shall see if call you babuli okwambala bupale ne babuteeka eno ne bambala loketo ne basiba obutaayi ne babera badijje nga baganda era osanga dijjo mbamugobye mu kirabu ng'omulala yamulimirira genda okibuuze kiyimba wa ambiance obankulimba genda okibuuze kiyimba obankulimba genda okibuuze dijje rota musajja munyarwanda mubuuze nti wakakosa badijje abaganda bameka nero osanga ono bamugambye onabye cd amugobye ono yabye speaker amugobye naye nga siyagibye bekyangakyanga be, be, bokka we bati mumwekubajje abaganda ebajjudde mu sente obuganda magere ku bigere mwagenda bameka senga baali banyonkole senga baali basoga magere ku bigere baligenze mwali balabye hipokrese ebyendo kyagulanyi tabigambo omanyi bagamba agamba mwana baboyi mwebereremu omwebale nnyo omulimu gwemukola mwonna era saawa yonna tujja kwambala engule baboyi oyo mukulembeze n'abagumya ne basigala nga bapama ku nkoma basindika ebigaali poliisi ebagoba mu kampala amasomero bagatunda mu nyumba babagoba omukazi avaamu olubuto abala bafa endwadde mu ddwaliro teri ddagala buli kimu yabagamba mwebereremu kati yakole ki omukazi omuganda yayambala akaleega okumala wiiki bbiri akoozamu ennaku ezi mwebereremu mukirize nga amazima mukirize nga amazima era obusajja obuganda obukutta emundu mukampala bwe businga okubeera obubi kalina pisito mu kibuga kekakwata amataayi kekakuwubawuba kekakuba engwala e, e. omunyankole bajja okukwata kukwate nowagulwe eh, kuja twendewenisikirize wewe Si, eh, i said come and follow me eh? come and follow me listen i just want to, to come, come, come, come, come. kino ekiganda oludda nga kiraba oganya ogenda n'ofiisi omunyarwanda nga kiroka kikwata jeke gwe mazigwetambula tugere kikubekusindika kiganda kino beba bagenda ekamo kyanga bayiga abaana banubyanire basulawa gundi asulawa baganda muli bankwe muli babbi muli bananfuusi muli basezi muziikula n'abafu mutunda ettaka puswol kyekibalemeseza obuyinza amateeka leeta abaagala okuteesa amajangu oteese zemabuuli amazima omukyawa ogenda kundiisa ogenda kuna bamukampola nkuba ejjinja onkoleki okolekigwe okole kigwe muli babi ola abayimbi bani abagenze eggulu mumbulireyo omunyarwanda omu n'omunyankola omu abagenze eggulu ewasalimusale okukima ssente mumbulireyo omunyarwanda omu ajja ku tv nagamba ekyatututewasale kubanga eri bagita recreation sibe bichisibe sende za za sime youth recreation sime zachi e, mumbulire yomo mumbulire yomu era mulaja na pebe kulu katalire kusasira olwani ani ani bonna beddira mamba beddira ngabi beddira ndiga mumbuli omunyarwanda yagenza agenza okusaba sente jaga temuli banyarwanda beyita nakayiza nga mwe bali bayimbi temuli beyita bagrace nakimera nga munyarwanda naye tomumanyi mwe bali batubye amataka batu ani akulya land board mumbulire ani akulira buganda land board munziremu ekintu ani akulira buganda land board munyarwanda ebyapa babijjawa babbye amataka bannange buganda yonna bagibye bagimazeewo ebyapa babijjawa ani akyusa ebyapa bananga amataka ga buganda gonna bagatunze bananga amasiro genansana bagatunda ani ali mu byapa ani ali mu byapa Bobi Wine amusengula kutaka Bobi Wine ani ali agoba Bobi Wine kutaka wali magere ani ali complain ngambo takalirie munya Rwanda bakoze sani si muganda nakola statement mu Luganda Mani Era babu wali taka kwalirange era taka ngenda ditwala era taka eh, eh, eh era taka yo ola taka yali ani si muganda Busabala beach eri kuki? One love beach. Ani abali bajesimbye musibaganda. Takali ya Buganda, takali ya Kabaka, te ani ah, sibaganda labandu banabalalu. Musoke mwebereremu, mulyo ko mutandiko okulwanyisa abasigadde. Zimwe nabalaba nga mwebere demu sija kudamu bogerako. Mba manyo kuve mkapa mawansi paka mbongo. I know who's called the Muganda in the world. I know who are Ugandans people. Manyi achori. Nabeda nga paida, pa, pa, paida wanseko kumwalu jina nabeda nga. nga nze mbatikka n'emputa zaabwe okuva ewanseko paka mu kampala nabakimanga masindi nali nga kitugumu nali mu busoga idudi naluwerere bugiri myaka musanvu nali nga busiya ku boda nga nsala kenya sofiya yona nenyingira manye obwomba omuddugavu nali nga kasese ku ddunde ne bulaaka abamanyi bulaaka kati mbamanyi mwebereremu amajangu otese nyaga abantu nga babiri nkoye enule magende bugenzi sawa bizi tune tonga mantu wetu mama nyakasi abetu mama nyagafe mbamanyi sagala bogera kubana gamba nze walo chinche nakowe nakozina kwe kogera munyarwanda munyango abona bakowa mwe babakyaze si mwema batuma gundi mulindwa obadde tukulinze bannange taata abadde akulinze bannange taata obadde atugamba mulindwa ajja obadde atuli awo tutudde taata anji mulindwa azze eh, azze alinaani alina mukyala we eh, namulindwa ee eh, oka kanzije nabadde no mbagulidde obukanzi wano oba omukyala namuwa ekitengi kino maama atunga ebitengi kamuweyo kimu negomesi njamuwa esenso eh, eh, balaba uwayi mulindo oluddeyo diru yabadde asawa musanvu abaana bange bakufumbira akamere obedda bakulinze eh. nkugambye buganda land board sinakugamba uganda ugambye buganda land board temwagala mazima amalamba ti jangu gojja okufuna network amangu banjiwa mamanina noman webale kusomesa byonna tubiwulidde ebyange naawe tujja kwetereza eri mu bokisi yaffe naye kati nze kyeŋamba hmm. abanauganda right now pato naye ali mu state of a panic mode okitegeera hmm. kati omuntu alina hmm. naye okukola emirimu gye ayinazoganye bakama be enadde ku byalunguye na biki kati bwaba bamubikinze out hmm. thats not a problem the problem is now tulina ku kintu kukifa bakulula kulaba nti munnaffe bamukola ki bamurelizinga like now how many days ezigenze nga lumbuye tetumufunye naye bameka social media kyevudde oba omuntu yenna yalowooza nti alumirirwa obuganda natunotifyinga nti ye bannaye kati mbeera ssaabasajja eriwo eti kale ebibi bibaawo ensobi zikolebwa naye reerumbuye azibudde abanayuganda bangi how to use twitter n'atubulya ebifa ku ttaka ekibadde kinaye kinewunsa okula nga n'abantu abamuube yabuusanga nti gwe nno oli mulayini eno weetereeze weesikeemu nabo nanovemu avuddeyo awo olabira nti abanayuganda tetuli bumu nga uganda well abaganda ekyo tukirina okubeera two face you know buli wetulaga tuba tusikagana mu ogwa tulaba ani asinga anaalya ntebwali kwagaliza okwo naye singa tukulina ngaamawanga amalala singa tusobola okwambushinga ekintu mm. nga bwolaba e south africa wemukikuba nolaba nti no stowa mm. bagiyiikidde buli kimu bakibbye okitegeera saawa yakakati mm. tube kuba n'abavuma abakola ki tugguse ekintu kulaba nti lumbu yavuddeyo ate wanateriyo airline egenda kukkiriza muntu ne bakimanya nti lumbuye bampublishins publicly world wide ku internet kwali n'amanya ge ne pasi ye ezo computa bwe bateekamu bwe bati ne basikaninga ng'amanya tegamaakiri era mm. tegenda ku accepting ejja kubeera rejected kati agenda kulinya ku airline ki ye ate muntu asobola kutuula ku airline ki nga bamwambaze akaveera buli omunakkiriza ennyonyi eyo gitulako bane tubeereko gundi ethica abantu abamu eneyo tebannatambula tebamanyi but ebintu bino ebimu uh, technology is over n'omutakiraba okitegeera kati hmm. tuleme kwesiba kwekyo hmm. ekintu kyetulina okukola oba bali balina bye bagusa baguse buli muntu atule mu kiti kye nga bwe twaddawo netuwandika nga prebobywine 3d naye byokubala notukubagana mpawo hmm. abamu bajja ate nomanino propaganda ate biki abantu abamu tebakitegeera pakati ne radio ze uganda tv kati lumbuye watabadde zinenako bafunyeeko ku buweerero bafunye ku bakasitomaazi abantu mm, okulwakinga mm, mm. naye trust mirumbu yerwana alabika bwati n'avaayo live gyanaakola believe me or not social media egenda kubeera jam trust me okitegeera so we need to be focused we need to be focused okitegeera kuba eriyo live genaddeko nga bawoza nti e batugambye kwali kunyonya atuusa atuusa atuusa atya nga bannamawulire bali ne batakuba bifaananyi ne batakuba bifaananyi abasirikale abo kale tuleme kwemamaza era bakyakupama ku nkoma bwobaganga ga anumani yatuvumye enumani kuba ali south africa so what is best in south africa naye ajja ku intelligent ye ku knowlege ye natulwa naye naye gatulwawo nnyo okukkiriza kati abo abayimbi bonna tulina okuba boikootinga am sorry to say kamiri mugandawo nene luli antu bamunyigira kutubonga naawe nazaabanenagendayo sente kati ne kamingundi era nawe agenda tugamba nti nno ane nagenzeyo lwa sente abo bonna tulina obubakola tuba boycotinga ba mp ono badde beegonza ngaolukira lwa kapa netubawo obululu bamaze obbalonda batuuseyo none of them even ali ku page zaabwe apostinga freerumbuye naye abantu babalaba basirise katubalinda ekisanja ekirala ekikola ki ekijja hmm. nabo kama wol hmm. face them okitegeera munnamwe hmm. abayambi abataasiza famiry z'abantu meka zaataasiza akozeki naye kati right now bapropagandista abavaayo bali ku lumbuye bamukolaki in the beginning lwaki tebasooka mujaginga mwayi bagamba kamazabiki naye era agenda bajja kati n'olaba taamala emirundi juni yali ayogera alumbuye oyo naye tumulinze saawa yeji eri tujja kumusabula obudde bujja okitegeera tufeka tukole ekintu mwanda cava tujja hmm. kukiggusa ate mukama katonda tali amandaazi buli kyebakola bonna kabaagale kabakola kirumbuye tagenda kulinnya uganda ati abali propaganda ne abavuma abakola ki tubateekeko maaso lets work the sky is the limit ebyo bye byange nabira mama liba ne mama bobby but big up kale bami kale okay you kale, take care bye the blessings okay all right joseph bara njagala program yawedde dda ya abantu nga bana buli omu bambi abeeko kayisaawo abantu baba baagala kuteesaako so i give out this opportunity to everybody to express their opinions you know so nenga nga njagenda gula sigala time has gone so tuyite mu bwangu nina nfune kasigala nange nfuweko eh. nzanza okulaba sebo tetuyinza kuva ku bantu nkumi bbiri mu mmeka ne tudda wansi ku lukati kubanga tukyali awo kyegeza puroguramu ebiwedde tukooye Allô? kachade bank ogamba otya muganda wange olisitere babi babi babi babi babi. babi babi wandi babi babi hello hello babi ndiye bale kosa kale mama jioni ha nakakanda nakakanda, wan nakakanda alo alo alo Uganda. Hello? Kwanji? Hello, papa. Agamba papa. Yebale kosevu. Yebale nyo. Kale, papa, papa koseda. Koseda chikabili bambi, papa. Eh, papa, webale kusomesa guanga, webale tusomesa sisu wala hivyo. naye bannayuganda abasigaddeko bannaye mubeeremu ku mantu amagezi mubeeremu ku buntu bulamu mubeeremu akategeera akatono tono wadde tuli basiru musiri ddala abaganda kubanga fe abasinga okwekuba togenda sanga mujolyera akuba buganda nga bwogambye nzinzikiriziganya n'ebigambo byo n'abantu tubeeremu akatoola tuleme ndi boogedde biti simanya gundi awunya gundi bannaebyo mubiveeko tukwasaganize wamu kubanga twagala nkyukakyuka abasinga wano tuli bavubuka bato tuyigira ku bantu nga mm. nomani ku bantu nga lumbuye abayogera ekintu nga teyeesiseemu okitegeera mm. naye kisobola okisinga otutawaanya wanene abavubuka bato abasinga balowooza nnyo nti bo embeera gye balimu ebamala embeera gye balimu nnungi embeera gye balimu yeyo okitegeera papa kati batusiriwadde tutagala tulinga muka gwa mukanzu tulemye okutegeera ensonga ate abavubuka abasinga wano mulowooza nti muli bato mukuze temugenda kumala kumera gundiirwa byoya wansi wabigere mutegeere nti mukuze banaye twebereremu twagala mu tikyalumbuye ateebwe abeere bulungi emusi noman nkwagala nnyo era nkuwagalira ddala sijja komyawo kale papa kale kale papa Vale, papá. Vale, papá. abantu mala muli bangi naye live yawedde dda naye mbanyonyodde alo eh, lero ofunye network ogamba otya tata wange eh, lero ofunye network Eh, ndifunya mzei yevari mm. kose kale tata ah, zichindakade okuyisawo tata isawo se yebintu byapatu okwedi amulabako kulaivi ye naye nina mm. ekintumu kyemulabyemu nti alina fiya alina ebintu bibiri mm. alina fiya ne pain kicked him out of the whole thing ate yali ku ground kimuluma nga naye omuntu nga mm. taano wa walumbuye kula mm, mm. munenya kuba nti agambye nti they does not listen to anyone kisobola ah, munenya because one ana point ye ye nga ye omuntu yas pain why did they kick him out ontegedde akantu ako kiruma nze saagala kirumamu ekyo nali nkirabyeko mu bannayuganda wano wendi sijja kukirumamu nkimanyi ekyatuse ku pato i no and i stand with him i stand with pato anohim but im just telling them that nti buli information lwebatandika okwekuba okulwana lumbu yagenda kuba uganda yeje yeje gyewayogeddeko ejjo eggulo yeje gyetwekuba ekyokubiri mm. nsaba bannayuganda fena tuddukire ku twitter ojja omulanga gwo gwagenze nasiimye nnyo abanauganda eggulu otobasomesa tebayiga oli akugamba onoonya bafolowa nga ate obabuulira mazima I don't mind. man. Wala wana Uganda. Let's just go back to Kugonderi. Let's keep on pushing. Demand for this man on Twitter, Facebook, nothing. Tell hmm. you again kulaba ku Facebook, mm. tuddeyo ku Twitter. you omulamuwa. No man. Twitter, Facebook, No man. thank you very much. Nze nkweba sawa just live view nateeka ku notification. Buli wojja I listen to you. I hmm. watch everything. At least mbera ni bambi thank you very much thank you very much oh, thank you very much. Mm. fred eh? i guess mm. newali wavuddeyo he will know what you played mm. you have a role in his mm. Mm. Mm. oteredde bambi netwak emugjeko bambi kale nzewanja kuddamu webale nnyo okusima omuganange netwak emugjeko bambi eh, sabula sabula situsabula sabula kankulete sabula sabula sabula ndizoba abantu nga bangi gobaosembayo live tuvudde wala kubantu 12 mumeka basetegeeza abantu bagenda kuwumula sasa eh, eh, kashare banka agamba atya bosi wange olistede eh alali ah gundi ani kuliko mwala ali kuno allo ngenda kunonya kusigala zendi bubi wantu wali ka filter kingenda kunywa ko packet ziwe demu mujankwate simu yogere yogera tugene maso sigala we demu munyera kumukumu ninga chuma cha muda sigala we demu gwe nkugobi kandizo mwala Bobby Wine wa majambo yogere Bobby Wine gwo bosemba yobo ina network Bobby Wine Bobby Wine jango yogere tumalivize Anion Alo Bobby MC Nomani <clears throat> Ogambode Ogambio tatata Ye tuli Ono yogera ko ne Dr. Arizona ngabulijjo Naro muganda wange webale nnyo omulimu gwokola mm. mannyo nkwebaliza ddala dr zona wane melvin nsuubira yes. omutegedde bulungi nkutegedde melvin kyekimu webale nnyo mm, bannauganda naye bannauganda abonze ndi munyiivu nnyo eri bannauganda bannange kuba abantu abamu agaana otegeera tebamanyi naki kyebayita uganda mm. bwe tubeera netwogera mm. erinnya museefeni oyo simanya museveni mm. omunyampi temuddemu liisa mukama mm. naye abantu baddamu ne mm. boogera simanya gavumenti gavumenti oli omusajja munyarwanda yajja kulankulanya bantu be nakununula bantu be tajjangako okununula uganda njagala bwe tuba twogera erinnya museveni oba gavumenti yatibahabulwa tuleke giteeka kugambo byaffe n'ekigambo ekirala kyoyogedde ekigambo kyenkwe ekikulemesezza okugenda ku bukulembeze n'okuba nga tukola buli kimu baganda baffe abamu bwotunulira abantu bonna bonna abavuma pulezidenti waffe bonna bonna bacentral mm. mm. teweebuuza gwe bajjo mukasa bajjo lwaki ovuma bobi wine mm. oba okitegeera muganda wange naye nga tewaberangayo munyankole yenna oba munyarwanda oba mukyoli oba muki avaayo n'akola vidiyo ngaeri agenesti pulezidenti wa noop oba mukulembeze wa nuupu yenna mpozi nekirala mca bano ababaka bano betwalonda ababaka bano nga tetunabalonda buli omu buli lwaggulo kaŋambe nti buli ssaawa ababaka baali bapositinga buli ssaawa nga babeera ku live bateekayo babaka bakolaki naye okubaye twamala obbalonda bo ne bagenda mu kintu ne basirika njagala tubategeerise joji ababaka ba nup bonabona mubalaba basirise abakola balondemu naye nga tulina ababaka bayitirivu kyekintu hmm. bali nkaaga something naye bonna bonna basirise ku ssaawa y'akalulu wano baavangayo ne bapositinga nnyo nnyo nnyo nnyo ne batambula nnyo nnyo zezenkwe zetwogerako mc norman nkwagala nnyo nti otambulira ku mazima nga nze ekikopo nkiyita kikopo neggama njiyita gama oba okitegeera muganda wange muganda wange tulina obusungu bungi hmm. nnyo obulumi bungi nnyo nnyo bwe tulina ku mitima gundu bosco byatulese ku mitima bingi nnyo okubanga gwe mukasa hmm. tetunuulira bakazi abazaala nga bafa everyday okubanga gwe mukasa mm. totunuulira bano abaana abasomera mu miti abatambuza ebigere abalina envunza nga neddagala lyenvunza lyali mutuuka mu uganda naye nga minisitule ziri sente ezijja zonna zonna zigenda mu bo balinnya ennyonyi ne bagenda osayininga sente ez'eggwanga ne balinnya tibahabulwa simanya abuhabulwa simanya agaba ne bagenda ne basayininga sente z'eggwanga esente ezaffe zetubonaabonera omusolo gwe tuwa e uganda gwe gusasula abasirikale baabe e rwanda fene tusigala nga tukolaki nga tubonaabona n'otunuulira simanya mbu basajja minio n'ovaayo bakuwadde bamuwadde tooyi baamuwa tooyi n'avaayo n'alaga tooyi ya pisito n'atandika okwogera ebigambo nga mutwalo naye nga talina kyalina musajja mukulu ali myaka gyakufa naye nga n'ekikumi takirina n'okukola kwa mulema omufera ebbalamu n'avaayo n'amusayiningisa foomu bw'amusayiningisa foomu ayingire mu nrm kwegamba notunira abasajja abo bonna bonna nga tobategererako ddala muganda wange <laughs> oba okitegeera omusajja omufe yavayo naga amba sayininga fomu ezikukkiriza okuyingiramu nrm naye nga bala mugwani fala gwagaba kaadi eziyingiza abantu mu nrm naye nasayininga na Mm. omusajja omukulu ali mumyaka nsanvu nga yaliwo n'emirembe giri egyaliwo naye ng'akyayogera ebintu ebitakolaki ebitakwatagana nga ye talina bulumi bwonna ku mutima nze kinnuma nnyo okubanga bannayuganda tuli bantu bakozi nnyo naye ekintu ekitulemye nti mm. tetweyagaliza abasinga enkwe nnyingi nnyo n'obeerawo ng'okola mm. mukyalo eri ekayunga eri wansi afa azaala afiira mukubo nga tasobola kutuuka kayunga ne bodate tewali ekkubo tewali abasajja kankubuuze eh? ebo njagala abaana batikkudde sente wano okimanyi bulungi esebo eh? njagala ombuulire abanyalwanda baali bagenze masabo ne batematema abaana batikkudde sente sibawuliranga nayo gwe nali manyi yali omu baganda baganda oba okitegeera muganda wange naye nga lwaki notunira omusajja gwe bayita kano akasajja kano ke bayita simanya ronald mayinja kasajja tukuze kayimba ga kakozi kakola sente kalina sente naye paka nakati takutanga sente alowooza eno ensi agenda gikungula noolyamu munne olukwe kyagulanye ye alowooza mayinja nti eno ensi agenda genda naye agenda gikungula agende naye emagombe buno obulamu bwensi bwetubeeramu tulina kubeerawo kweyagaliza akatono koofunye kali ne muno naye nze nomani kinuma nnyo okubanga nze nsobola okwevuga naye ng'omuntu omulala atambuza bigere kinuma nnyo abasajja abo bali gride nnyo abasajja abo babi nnyo abasajja abo dj nomani abasajja abo babi nnyo nze obusungu bwalina ku gavumenti yatibabulwa n'abantu bonna bonna abakolera mu seveni obusungu bweni nanze ngaomuntu mm. mm. okulya omuntu kibi naye nsobola okukwata omuntu nemulumaluma nemugaya nemumira obunyama kulwobusungu bwenina muganda wange abantu babonabona abantu bafe babonabona e uganda obadde ekimanyi nomani nti omuntu e uganda abeerawo namala emyaka etaano nga takwatangako mitwalo kkumi kumubeera mu nsawo nti gigino gya kaashi kituufu naye ng'ali mu nsi muntu mulamu atambula naye ng'abasajja babba sente nomanize nali nsuubula okuva e dubayi naye ng'okiriyalinga ebintu okiriyalinga ebintu ali ku revenue olina kubeera na agenti naye ng'oyo agenti olina omumusasula naye nga munalwanda toyinza kusangawo agenti mm. na uganda oba okitegeera buli offisi kyogendamu n'ogenda ebusiya n'osangayo osisid osisitenson munyarwanda ebusiya teribaasoma te, te, te, te, te, te, te, te, buli offisi nze kyendowooza nti abantu abawagira nrm bonnabonaabo ne bano betubeera nabo mu diaspora nti tebatambulangako oba tebagendangako mu bitongole bya uganda tebakolerangako mirimu gyonna nga bali awo bo ku kyalo kweyazaalibwa kwakulidde nga tosobola nakuvaako nga ne bwabuukako n'agenda mu disitulikiti endala afa bufi yensonga lwaki agamba museveni abeerewo naye singa omanyi singa omuntu ategeera obulumi abantu be balimu mu ggwanga lyaffe uganda embonaabona eh, abantu baffe gye babonaabonamu naye nga bwe tuli si we tulina okuba ensi eyo katonda yagituwa museveni si yenanyini uganda museveni talina endagano gye yali akozeeko ne katonda nti alina okufuga uganda ne famire ye uganda yaffe ffenna ebintu ebirimu byonna byonna mm. ebiri mu ggwanga lyaffe katonda yabituwa ffenna tubirinako omugabo naye nomani kikugasa kigwa okubanga oli mu bangalo naye nga munnaasula bweru kigasa kigga okuba nga oli ku nkoko naye nga neibawo n'ekyokulya talina hmm. kale muganda wange nze omulanga gwange gugende eri abo bonna bonna naddala bavuka bannaffe bano ba ashibaga kato ashibaga kato yajja wano ne tumuwaana nnyo nnyo nnyo nga tumanyi tulina munaffe hmm. naye nga tulina musota nzijukira wali okuyimbira mm. n'akayimba wali ku stegi pulezidenti ng'agenda oyingira lwe twali wali eh? asanyukira mm. nnyo naye nga tulina musota mm. oba okitegeera muganda wange naye nga yeno essaawa bannayuganda bwe tugaana okwebereramu ku mulembe gwa kyagulanye kaweddemu <coughs> alali kale mugana wange saa zigenda kuwera satu nagenda gula kusigala kangwerekere amina sebo toyanziza nnyo webala omulimu gwonna gwokola naye nga banauganda bannaffe tulina okwebereramu tuve mu bintu byenkwe bali abasajja bekwata bakkanya ensonga lwaki basobodde okukalakata uganda emyaka ana naye naffe bwetuba tetwebeereddeemu wallahi guno omulembe gwakyagulanye bwegugaana kuba batuseeko abantu bonna bonna bonna bonna abaali basobola okununula uganda tuli mu buwambe ffenna tewali ali seefu tulina okwebereramu muve temuddamu bannauganda temuddamu kuyisa linye lyatibabula mu kamwa oli munyampi tatwagalangaako aleeta litwagala si munnaffe bunaffe ah. bukimanye buli kyemulowooza kyonna kyonna temulowooza nti tibuhabulwa agenda kera ku nkya akolere bannayuganda for last 35 years talina kyakoledde uganda ng'ovaayo gamba nti kikyagenda okola mu myaka gino ng'ali mu myaka gyakufa emyaka gy'alimu gyansobi ali muteekateeka mutabanyiwe bajje batukalakate yensonga lwaki bagenda kujjawo emairo kati aleete abantu be bonna bonna okuva eri ekenya okuva e tanzania bonna abaleete bajjule ku ttaka naye ngaali mu buganda land bond muganda kibi nnyo kibi mm. ddala nyo neyanzege nayenza obusungu bwange bungi nnyo nnyo nnyo nnyo simanyi naye okukakana museveni nga amaze kuva ku ntebe ye uganda Mm. Mm, amina nnyo amina ka webale jusa mukama webali edda muganda wange obudde bugenze webale nnyo muto wange nkuwulidde bobiwaini akati ah, ah, kemigabo tolina network mwena basigadde kamberekereze bannange nge nenfuna kasigala obudde bugenze ngenafuna ano kasigala ngenanakunabako ebugu mulinzita akati ah, tunalabagana mbeere bulungi mukama bakumi kira musanvu kasise satu lubogole empologoma yedde popa apa thevoiceempipleworld.com mc noman ganja ku instagram mugende ku twitter abasigadde mwenna mugende ku twitter twitter mugende ku twitter mugende ku twitter mugende mutwitinge musinoman ganja genda eri mutwitinge genda oritwitinge ato tweetinge so postinga our comrade brother father a ugandan citizen was kidnapped in turkey we call upon turkey to free our brother Fred Kadibi. Hashtag free Lumbuye. Kimara. Tugere. Eh, kiwende.